Ons is nou by die laaste gedeelte van die opleiding en toerusting na aanleiding van hierdie boekie oor deel jou geloof gaan ons nou na die laaste gedeelte kyk oor hoe kan jy iemand nou help wat die evangelie gehoor het dit verstaan om dit nou in geloof aan te neem Ons het gekyk in die vorige lesse het ons gekyk na die vyf beginsels in die evangelie wat ons moet seker maak mooi oorgedra is. So die eerste ene wat opwys boontoe die genade van God wat verniet uit liefde vir ons wil red, maar daar is sonde wat ons skei, die die wysvinger wat wys wat is verkeerd, dan die langste vinger wat uh, die grootste dat God is wat wys dat God genadig en liefdevol is, maar ook regverdig en sonde straf. En dan die ringvinger wat wys na die bruidegom Jesus wat as God en mens na ons uitgereik het om hier op aarde in ons plek te sterwe en vir ons die vergifnis en versoening te bewerk en dan die kleinste mostersaadjie, die kleinste puntjie wat vir ons sê geloof. En dan gaan ons nou by hierdie gedeelte, die laaste gedeelte gaan ons nou praat oor hoe kan ek nou hierdie geskenk, hierdie geloof aanvaar? Hoe kan dit nou deel word van my lewe? Ek verstaan nou die evangelie, maar dit vra ook as jy sê jy glo, dan neem jy 'n geloofstap. Dis soos iemand wat medisyne het en 'n uh, eh, ehm um, hy sê kyk maar hierso, jy sal sien, ehm um, dit is in die aptekersboek, dis die regte medikasie. Kyk hier op die pakkie staan dit ook. Uh dit is reg. So dit gaan help vir hierdie pyn of daai probleem. Glo jy dit? Ja, ek glo dit want hier staan dit en eh, dit is so ek sien dit daar. Nee, jy glo nog nie. Wat is wat is ware geloof? Jy moet hy pil drink. Eers is jy jou oorgee aan hierdie medikasie dat hierdie werking in jou kan plaasvind. Eers dan begin hier 'n uitwerking kom wat die pyn wegvat of die genesing bring en die medikasie begin werk. So om net te sê ek glo in Jesus Christus, die duiwel glo ook weet ons Jakobus 2:19. Maar ware geloof is om as ek glo Jesus is die antwoord, die medikasie vir my siekte, dan moet ek die medikasie drink as ek nou so kan verduidelik. Dan moet ek Jesus aanneem. Dan moet hy in my lewe inkom. Nou hierdie uh geleentheid praat ons oor hoe ons daai persoon gaan help om vir Jesus te aanvaar en die medikasie te neem en hierdie geskenk van die ewige lewe te ontvang. Maar as ons nou klaar die evangeliese vyf punte verduidelik het en ons verstaan dit, dan is die volgende wat ons wil hoor, maak dit vir jou sin. Uh verstaan jy dit? is dit vir jou duidelik en dan is dit soos 'n robot nê daar kan drie reaksies wees of die lig is rooi daai persoon jy het nou wel mooi verduidelik en nou sê hy net nee ek stel nie belang nie jy hoor dat hierdie persoon wil niks daarmee te doen hê nie hy's vyandig goed dan gaan jy nie verder aan ontorring nie ons werk is nie om iemand te oortuig en te arm draai en te druk en te forceer met die hel te dryf nee ons werk is om die saadjie te saai Ek sien nou die dag 'n prentjie van 'n reuse rots wat soos 'n hart lyk en daar te willevye boomsaaitjie so klein daar ingeval in 'n gleuf en het daai hele rots oopgebreek. Ons werk is net om daai saaitjie te saai. Ons kan nie daai rots breek nie. Maar die Here sal begin werk en ons weet dat ons moet net sorg dat die saaitjie in mense se harte kom. Dat die getuienis van wat die Here in my lewe gedoen het, moet jy hoor al wat vir my belangrik is, is dat ek moet weet ek het die waarheid van die evangelie aan hierdie persoon verduidelik. Hy of sy sal nooit voor die Here kan staan en sê maar ek het nooit gehoor nie, ek het nie geweet nie. Niemand het vir my vertel nie. Nee, iemand het vir my vertel. Maar ek is vyandig. Ek wil nie nou nie. En weet jy baie keer is dit 'n goeie reaksie want daai persoon weet nou hy staan teen God, teen die Bybel, teen hierdie waarhede. Hy wil dit nie hê nie. En dit is baie keer die eerste tree wat maak dat daar 'n omswaai kom en daai persoon eintlik later dan wel sy of haar hart vir Jesus gee. Jy sien die groot ding is, mens moet eers besef jy is 'n sondaar en jy's verlore voordat jy gaan roep na Jesus vergifnis en verlossing. So daarom die eerste moontlikheid is jy vir iemand vra maak dit nou vir jou sin hierdie evangeliese verduideliking van die vyf punte? Nee, Eh, dit maak nie sin nie. Ek wil niks daarvan mee te doen hê nie. Dis die eerste vyandige reaksie. Die tweede reaksie is die geel lig. Rooi lig, geel lig. Wat beteken die geel lig? Die geel lig <laughs> sê eintlik net uh ek weet nie, ek gaan nou oorslaan dink ek. Ek is nog nie heeltemal seker nie. Ek twyfel so 'n bietjie. Ja, dit is my duidelik, uh, maar dan weet jy, hier's nog ergens ietsie wat vashak. En dan gaan jy hoor en jy gaan daai persoon help om hierdie hindernis uit die pad te kry. Want die vyand sal nou als probeer om hierdie persoon vas te hou en terug te hou. So die geeldig is 'n belangrike eene want jy wil jy moet nou verduidelik wat hoekom huiwer hy? Wat hou daai persoon terug? En dan kom jy miskien uit met hierdie verhouding wat ek moet ek dit nou verbreek of ek is te bang om my lewe volkome vir die Here te gee want hy gaan al die lekker dinge wegvat en dit gaan net sleg wees en ek gaan net swaar kry en ek gaan net vervolg word. Ek gaan nooit meer mag lag nie. Of watter leuns van die duiwel daar ook is wat hom terughou. Goed, dan weer jy help hom van die geel lig laat hy oorskakel na die groen lig want die groen lig beteken hierdie persoon sê ek is reg. Eintlik soek ek al lankal daarna. Eintlik het ek in my hart lankal al 'n hinkering om vrede te kry oor my verhouding met Jesus. Eintlik het ek hier in my binneste al so gehoop iemand praat met my. Eintlik is hier 'n dors in my hart. Ek wil graag hê Jesus moet inkom en hy kan kom maak net wat hy wil. As jy hierdie reaksie kry, dan weet jy, nou moet jy net vir hom vra dat hy weet, wil jy? Jy het vir hom gevra, kan ek vir jou vraag vra? Hy het gesê uh ja, hy is, hy is, uh, hy is nie seker nie en toe het jy gehoor dat hy bou maar sy geloof op sy eie goeie werke en hierdie evangelie verduidelik en nou kom jy by die belangrike kant te sê maar Wil jy nie nou hierdie geloofstap neem nie? Wil jy nie nou jou hart vir Jesus oopmaak nie? Wil jy nie hierdie geloof geskenk, hierdie genade geskenk wat hy verniet vir jou wil gee, die ewige lewe, wil jy nie nou ontvang nie? Jy moet dan seker maak van wat nou eintlik besig is om te gebeur, is wat die Bybel op ander plekke praat van bekering. Bekering is 'n besluit. Soos daai seun in die varkhok weggeloop van sy vader se huis, besef het ek wil nie langer hier wees nie. Ek wil teruggaan na my pa en dan opgestaan het en omgedraai het uit die, sy rug op die varkok gedraai het en na sy pa se huis toe teruggegaan het met belydenis en met skuld en erkenning van sonde. Nou, Daarom is dit die volgende tree. Hy moet verstaan wat bekering beteken. Sy moet weet dat bekering beteken ek stap in 'n rigting, ek het my rug is op God gedraai, ek luister nie wat hy sê nie, ek hoor hy praat, maar ek doen wat ek wil. Ek is op my eie pad. Ek geniet nog hierdie wêreldse dinge. Ek wil nie hierdie goed los nie. Ek geniet dit daar in die in die partytjies en die drink en die vrouens en al die dinge van die verlore seun Lukas 15. En dan op 'n stadium dan kom ek agter ek is mislei. Hier sit ek in die varkhok. Dis al vriende wat ek het is hierdie varke. Ek het nie kos om te eet nie. Ek vergaan. Ek gaan omdraai en dan draai jy jou rug op die wêreld en die sonde en die vrouens en prostitusie en al die verkeerde goed wat daar was en die pornografie. Nou draai ek my rug daarop en ek draai nou na God toe en ek stap nou 'n nuwe pad en ek gaan nou vir hom volg en doen wat hy sê. So dit is die omkeer, bekeer, beteken ek draai my rug nou op die sonde en ek gee my vir Christus, ek draai na nou hom toe. Nou, as hy dit mooi verstaan, dan gaan jy nou vir hom verduidelik. As jy dit graag wil hê, hy wil dit vir jou gee. Hy wil so graag dit hê dat jy vergifnis sal ontvang. Hy het vir jou gesterf. Hy het jou lief. Hy wil jou vergewe. Hy wil die sonde wegvat. So nooi hom net in. Vra hom net om in jou lewe in te kom. Maar onthou as jy vir Jesus vra om in te kom, moet jy dit regtig bedoel. Kan ek vir jou toets? Hy wil inkom as verlosser en Here. Jy moet hom aanneem as verlosser en Here. Wat beteken verlosser? Hy wil jou kom losmaak van die sonde. Hy wil die sonde van jou kom wegneem en dit op die kruis sit. Hy wil jou kom losmaak van die duiwels se bande en die sonde en die verkeerde dinge wil jy hom aanneem as die verlosser, die een wat jou kom losmaak van sonde. Maar nie net ek wil amper sê soos 'n huishoud wat in die huis kom en skoonmaak en al die vuil goed uitgooi in die asblik en en dan loop daai persoon weer nie. Nee. Jesus wil kom as verlosser wat skoonmaak, maar daar kom bly. So hy wil die Here wees van jou lewe. Verlosser en Here. Hy wil nou jou lewe beheer. Hy wil van nou af met jou lewe maak wat hy daarmee bedoel het. Hoekom hy jou beplan het, hoekom hy jou geskaap het, hoekom hy jou in hierdie wêreld gebring het, hoekom hy nou met jou praat, hoekom hy hier is. Hy wil kom en die beheer neem van jou lewe vir die pad vorentoe. So as hy dit verstaan, ja, ek wil nie meer sonde vashou nie. Here kan alles wat sonde is wegvat en hy kan die Here wees. My lewe kom by Here met my maak net wat hy wil. Ek is in sy hande. Hy kan kom maak wat hy wil. So as jy hierdie twee waarhede verstaan, dan is die volgende dat jy nou net vir hom sê, nou maar kom ons sê dit vir die Here. Kom ons maak hy verbond. Kom ons bid saam. En dan gaan die gebed, miskien is dit eh, goed as jy dit so omdoen dat jy eerstens jy bid en dan gee jy die persoon kans om te bid en dan sluit jy weer met gebed af. En <laughs> interessant baie keer dan dink hy persoon nee en dan bid hy weer en dan is die gees nou in hom en dan maak hy goeders oop en hy bid al verder. So jy sê net goed, ek gaan vir ons begin en dan kan jy daarna kan jy vir die Here net sê wat jy nou vir my gesê het. Vra net vir hom om in te kom as verlosser en Here, skoon te maak en jou te beheer. Is jy reg? Ja, ek wil dit graag hê. Lig is groen. Kom ons bid saam. En dan gaan ek eers te bid. Dan gaan ek iets bid soos Here Jesus, dankie vir u liefde vir so en so en dat u genade ook vir hom wil kom seën en kom nuut maak en u kind maak. U weet hy wil breek met sonde. U weet hy wil u kind wees. Kom, hoor nou as hy vir u innooi. En dan sê hy vir hom, "Goed, jy kan nou bid." En dan bid daai persoon en hy, miskien in 'n eenvoudige sin, bid hy net en hy sê, "Here, kom in." of Here ek gee oor. Here vergewe my. Miskien bid hy langer. Miskien bid hy net daardie uitroep soos daardie man in die tempel in Lukas 18 sê Here wees my sondaar genadig. En dan sê Jesus hy het regverdig huis toe gegaan. Maar gee vir hom kans dat hy weet hy het hartop as jy se getuie 'n verbond, 'n ooreenkoms met Jesus gemaak. En as hy nou bid en jy het gebid sê dankie Here dat U hier is. Hoor hom nou as hy bid en hy sê Here, ag wees met almal, my ma, my pa en almal wat U nodig het en seën almal. Amen. Dan sê hy vir hom, ek wil amper <laughs> sê ek korrigeer op 'n mooi manier en sê vir hom, nee, maar wil jy nie vra dat hy ook jou hart sal kom in sal kom oorneem en sal jou lewe kom skoonmaak nie. En as hy dit dan in 'n eenvoudige gebed doen, dan help jy vir hom op daai manier. As hy sê maar ek kan nie eintlik bid nie, Hy sê vir hom maar net daai een sin. Sê dit net vir die Here, hy's hier by ons. As hy andersins dit lyk of jy hom beter gaan help as jy vir hom sê nou goed, dan sal ek voorbid en dan bid jy agter my sin vir sin. En dan sê jy, Here Jesus, dankie dat U hier is en dat U vir Jan liefhet en vir hom aan die kruis gesterf het. Here, U sien my hart is nou oop. U sien my hart is oop. Kom in Jesus. Kom in Jesus. Vat die sonde weg vat die sonde weg. Woon in my hart vir altyd. Woon in my hart vir altyd. Maak met my wat U wil. Maak met my wat U wil. Dankie dat U my gehoor het. Dankie dat U my gehoor het. En dan kan jy of sê amen of jy kan net dan aangaan met 'n lang gebed en dan net sê Here, dankie dat U gekom het en dat U sy hart skoon gemaak het. Kom gee hom nou daai vrede, kom gee vir hom daai sekerheid, kom help hom om nou geestelik te groei en stap op saam met hom hierdie nuwe pad en beskerm hom en help hom om ook hierdie getuienis te gaan uitdra. Amen. Nou baie keer het ek gesê dan bid hy <laughs> weer daarna. Die belangrik is as hy hierdie ooreenkoms met God gemaak het en sy hart vir Jesus gegee het of hom ingenooi het in sy lewe, dan is die volgende wat jy moet doen is om hom te help. Sommige in gebed al dankie sê. En dan vir hom verduidelik. Dink jy die Here het gehoor wat ons gebid het? Hoekom sê jy so? Hy sê miskien sê ek voel anders of ek weet nie. Dan sê vir hom nou maar kom ons kyk wat sê die Bybel. Dan lees jy dat hy hardop lees, soek vir hom op want hy ken nie die Bybel miskien nie. Wat staan dan in Openbaring 3 vers 20? Hier staan as jy my stem hoor en oopmaak, sal ek inkom. Het jy oopgemaak? Ja, wat sê die Bybel? Wat het nou gebeur? Hier staan Jesus het ingekom. So waar is hy nou? Wel die Bybel sê hy is binne my hart. So vergeet jou gevoelens, vergeet hoe jy dink. God se woord is die waarheid. Hy sê hy staan nie meer buite nie. Hy het ingekom. Hy speel nie tot tokkie en hardloop weg nie. Jy hom innooi, kom hy in. Dan vat jy hom na Johannes 1:12. Daar staan almal wat vir Jesus aangeneem het en in hom glo, het God die reg gegee om sy kinders genoem te word. So, kom ons kyk hier. Wat sê hy? Wees kinders van God. Almal wat hom aangeneem het en in hom glo. Glo jy in Jesus? Ja, glo hy het vir my sonde gesterf aan die kruis. Het jy hom al aangeneem? Ja, ek het nou Nou wat sê die Bybel? Jy wat hom aangeneem en jy wat in hom glo, watter reg het God vir jou gegee? Wel hier staan, hy het my die reg gegee om 'n kind van God genoem te word. So wat sê die Bybel? Is jy nou? Ek is 'n kind van God. Wie praat in die Bybel? Dis God. Met ander woorde, jy is 'n kind van God. Die Here sê dit. Maak nie saak hoe jy voel nie. Maak nie saak hoe jy môre gaan voel. Maak nie saak wat gaan gebeur nie. As jy weer 'n stout kind is, bly jy sy kind. En omdat jy sy kind is, gaan jy dadelik wegdraai van sonde en dadelik regmaak. So nou kan jy ook vir hom verduidelik wat in Johannes uh eh, 10 vers 28 staan. In In Johannes 10 vers 28 is daar die verduideliking van die Joodse ag van die Romeinse handdruk. Hulle het mekaar so gegroet. Nou sê nou maar dis jy, jy jy los. Jy jy wil loskom. Jy kan nie loskom nie want hierdie hand hou jou vas en dis God. Hy hou jou styf vas. Al sou jy ook los of moeg word en nie meer hou vashou nie. Dis die troos wat Johannes 10:28 sê. Niemand sal jou uit my hand ruk nie. Ek gee vir jou die ewige lewe. Jy sal nooit weer verlore gaan nie. Hou vas aan God se woord, hou vas aan sy beloftes. Weet dat dit is die waarheid. Weet dat jy nou 'n kind van God is. Want die Bybel sê so. En nou kan jy weer vir hom die eerste vraag vra. Is jy nou 100% seker dat jy sterf jy hemel toe gaan? Dan sal hy sê ja. En as die Here vir jou vra waarom moet hy jou in die hemel inlaat? Dan sê hy vir hom: "Wel, ja, omdat hy my sondes kom wegvat het en omdat hy nou in my kom woon het en my sy kind gemaak het." En daarin kan jy vashou. En nou het jy 'n getuienis. Nou moet jy dit vir iemand gaan vertel. Vir wie is daar wat jy dit nou kan gaan vertel? Gaan vertel vir iemand wat nou hier gebeur het. Jy moenie dit nou stilhou nie. Wel, ek weet my ouma bid baie vir my. Nou gaan bel jou ouma, skryf haar 'n WhatsApp of gaan vertel hierdie vriend gaan doen hier of daar 'n getuienis in. Gaan vertel vir mense wat nou in jou lewe gedoen gebeur het. Moenie dit stilhou nie. Die Bybel sê met ons hart glo ons, met ons mond getuig ons tot redding. Moenie jou skaam vir Jesus nie, anders skaam hy hom vir jou. Moenie hom verloon nie. Getuig dat jou lig op 'n stander wees en gaan vertel vir mense. Vergeet van jouself. Gaan vertel net wat nou hier gebeur het en wat jy gebid het. En dan gaan jy sien hoe die Here jou gaan inskakel tussen ander Christene. Dit beteken jy moet sorg dat jy in die kerk kom. En as jy daai persoon kan help om saam met jou kerk te gaan of om uit te nooi kerk toe of wat ook al te help dat hy deel word van die kerk, en dat hy daar verder gevoed en opgebou en versterk word en voel dat hy nou deel is van hierdie familie. Maar nog meer belangrik is dat hy sal inskakel in 'n klein groep, want hier in die klein groep kom hy weekliks bymekaar en hier leer hy praat en getuig, hier vertel hy van wat die Here in sy lewe gedoen het, hier leer hy Bybelstudie doen, hier leer hy om hardop te bid vir ander, hier leer hy om uit te reik na ander, hier leer hy om mense lief te hê en Wat is die gevolg? Hy groei geestelik. Dis die belangrike. Jy wil hê hierdie persoon moet nou geestelik groei. En hier is die kerk wat hom gaan help. Hier is die klein groep wat hom gaan omhels en gaan gaan verder versorg en 'n disipel van hom maak van Jesus. Maar nog beter. Jy moet ook in jou binnekamer self begin om die Bybel te lees. Be a self-feeder. Moenie net gaan dat ander jou moet voed nie. Jy moet nou begin om die Bybel te lees. Begin by Johannes Evangelie. Probeer 'n hoofstuk 'n dag lees. Lees elke dag en lees die evangelie deur. As jy die evangelie deur gelees het, dan gaan jy byvoorbeeld dan lees jy 'n sentrum, sê maar Jakobus. En dan vat jy weer eh, die volgende, sê maar Matteus of Markus of Lukas of Handelinge en dan vat jy elke keer 'n verhalende ge, ge, boek en dan lees jy 1 of 2 Petrus daarby of jy lees 1 2 en 3 uh, eh, uh, Johannes of jy lees uh, elke keer 'n sendbrief en jy wissel dit af en lees die Nuwe Testament deur. Maak tyd vir die woord. Jy gaan nou jouself moet dissiplineer om tyd te maak om alleen met God en sy woord besig te wees. So dis die sleutel dat jy nou moet weet hoe belangrik is die woord. En as jy die woord begin bestudeer en, en dan vra ek sommer het jy 'n Bybel en help hom om 'n Bybel te kry. Dan moet jy leer om te hoor wat God vir jou sê, Vra vir hom om jou te praat uit die woord, maar nog belangriker, nou moet jy terugpraat, want dis gebed. In gebed is daardie praat met die Here soos hy vir ons sê bid onsse Vader in die hemel. Praat met hom soos 'n kind teenoor 'n pa. Jy hoef nie groot woorde te bid nie, jy hoef nie lang gebede te bid nie. Praat net met hom opreg uit jou hart soos 'n kind tot sy pa. Deel jou hart met hom. Praat met hom jou hart uit wat hy sê in die Bybel, kry vir jou boek en skryf dit neer. Skryf jou antwoord, jou gebed na aanleiding daarvan. Begin om in 'n verhouding met Jesus te lewe. En natuurlik is dit sodat daar spesiale tye gaan wees waar jy alleen gaan bid en vir die Here vra om by jou te wees en dat jy met hom jou hart gaan uitpraat. Maar jy gaan ook leer om 24/7 dwars deur die dag met hom te praat en in sy gemeenskap, in sy teenwoordigheid te wees. Praat met hom, hy's daar, hy's by jou. Dis die wonder daarvan dat jy hierdie persoon nou help nie net om 'n keuse te maak nie, maar om geestelik te groei en geestelik volwasse te word. Mag hierdie kursus vir jou hierdie vreugde en hierdie onuitspreeklike voorreg so gou as moontlik laat ervaar dat jy beleef Jesus het my gebruik as sy getuie in iemand se lewe. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons bid dat U hierdie kursus sal gebruik en hierdie waarhede in ons harte sal indra weer en weer en weer dit vasmaak en dat ons dit sal begin doen en oefen en as ons struikel dat ons sal opstaan en dadelik weer ons lig op 'n staaner sit. Here maak ons u getuies. Heilige Gees kom vervul vir ons elkeen en praat met ons. Gee vir ons die woorde. Gee vir ons die vrymoedigheid en die krag. Help ons om ons kruis op te neem en onsself te verloën en teen ons gevoelens en emosies te kies en u te gehoorsaam en te doen wat u vra. Here, hier is ons. Maak ons nou getuies en help ons om ander die goeie nuus te vertel dat daar vergifnis van sonde en 'n ewige lewe vir hulle is. Amen.